Если ты не моя Бесси ага. Если ты не моя Бесси Бесси Бесси Бесси Если ты не моя Бесси Бесси Если ты не моя Бесси Бесси Бесси Если ты не моя Бесси Бесси Бесси Если ты не моя Бесси если ты не моя Бесси ага. Если ты не моя Бесси ага. Если ты не моя Бесси best, my best, my best. Сердцу цветут, но где всегда узнают Рейнфол коктейль, шампунь в бассейн Сегодня приедут все, Афиш my face Играет моя песня, и все танцуют вместе Тебя сюда не пустят, если ты не моя бестия Если ты не моя Бесси Если ты не моя Бесси Если ты не моя Бесси Если ты не моя Бесси Если ты не моя Бесси Если ты не моя Бесси Если ты не моя Бесси Бесси